jangu komaso nibaga nti abantu babataddemu mm. in one incident at entebe international airport abazungu bajja mm. okubatwala mu hoteri enaku kumi zedola lukumubina babajjako dola bisatu abazungu nebakomawo entebe mm. mutuwe passipot nti atemu abali suppose corruption corruption nebakugamba tiwaliwo baminista bagenda entebe nebajjayo abantbaabwebeausetheidintunderstand baali tebasomye to be informed about the virus hmm. virus katono covid 19 yes hmm. what if you get covid 20 nembagamba mukatabo kange ako the chinese will manage covid the indians devastated by covid why abachina bo bwebakugamba ekintu dokita omukyayi nezula akawuka nga bwegatambula mm. bamutta nembaga nti secretary of state wa america mm. pompeo yakola statement unless the chinese terrors we shall not know the causes of covid kuba it originated from wa mu kibuga kyabwe mwebazanyira chemical gundi iwani yeyo yes mm. yes gye yava mm. wali chemical industries yeah. kakati nze nentegera mm. uh, whether covid is not there whether covid is gone the moment something becomes commercial tekivaawo nobody, nobody should deceive you that we shall have a deterrent a, a, a, a, for covid ekikubibagikolera ppf yagwawo weri nogamba hmm. nti aids bweyajja kuba nabagamba 1923 hmm. twalina omusajja nga bamwita reverand matthews buli muntu yenna yasoma economics mu university hmm. tukita matthews theory of demography matthews yagamba ti ensi ejja kutuuka ekiseera eggwemu e- e- e- abantu mm. kubanga emmere is produced 123 abantu baproducinga 13 what do you do you read the masolisi on demography mm. negisoma mu economic semakerere nentegeera because is i understand mm. nti dio believe nti one tablet ejja kuwenya hiv E, eddagala eriweweeza ku kabuka ka sirimu seeriwonya emuzungu mm. e kanot produce ecuwa mwenditas ebyuma ebikebera omusayi biggalewo by producing one tablet kati lukwat covid-19 covid-19 mm. kampuni ezikola masiki ziziggweo dino the investment omulowooza nti bakera bukezi tebakola research it takes normally it takes 18 months hmm. eddagala okulikola nelidda ku nkima nelidda ku human beings as this medicine the drugs youare talking about have they completed egund esaiko kubanga nebagima bwakwata omusajja bwe yajja wano dokita nazir hmm. profesa muddugavu hmm. uh, waliwo omuvuka waffe bamuyitaani kyakulaga yeyajja ne magoola nebakola sanitaio baali bamuganya okulaba museveni hmm. kataka namutwalayo nebamuvuma tehave afactory enimatuga kakati nze n'abaana bange mbagamba n'abantu bange bonna bagamba hmm. ti kasitolaba ekintu abazungu kyebaleese kumaaso basis abazungu batuula dda nebamanya if tukitawo dividend hmm, how money is now got from viruses mm. and curable diseases kati nze my appeal to ugandans i don't need the president direct him because i already know mm. continue bano baba ekibakola obubi ah. tinze nasoma mascom nensoma psychology ebimu mbyesomesezanzeka nti what's the mind of a peasant mm. peasant kasomuganti eriyo nekibabulirawo hmm. the moment you tell a peasant that there is a vaccination they are going to relaxbwekiri mubagambe nti olukusense lutta abaana bameka even that one eyagemebwa olukusense balina ze bayita german measles hmm. olukusense sirimu ne covid-19 baluganda abantu mubabulie mubagambe kubanga buli gundi nobateekamu hope mm. you tell them this is not a cure okay. nobody has produced a cure for covid-19 but if you tell the peasant that covid-19 is cured mm. you can vaccinate it public ngeri yakishinga yep. yes mm. me i don't reaction ntamunegundirizange sanitayizaje abantu bakubiza muzaitamali basigale nga bacyambala masnayebino byebogera wene ye gavument gavument ya museveni erina challenge ebiri ku covid-19 one mm. wene ye gavument loses public trust and credibility mm. everything it does becomes a referendum museveni must overhaul the minister of education museveni must recruit mm. communitas ekemi to design a program mm. covid 19 is here to stay do we need a lockdown nga mr wegam ya health a lockdown if, if a covid 19 is here to stay a lockdown tebakutta kakati go, where are the dead bodies aba covid 19 bakoza short term strategies tebakugamba mm. naba covid fetu bazika where are the cemeteries nebakugamba mm. nti by this time twabadde ngaabasawo bonna balina equipment wehad era nti covid alina wave zisatu when we suffered the first wave mm. tell me what the government did to protect it medical practitioners gendaokujaeyaulaaaambabali e, e, ah, balowoozanti nkubuulira balowooza nti sente do you know that it is illegal to private hospital to treat a covid patient baama mubonamu gabesent ekadira abantu gabatwala mu isolation centers hmm. ne ngati wali tibali ayi ne bolete ntu as if it's a short term strategy hmm. don't use short term strategies to solve covid covid is here to stay we must learn how to, to, to exist with the covid Okay. Even if the president brings a short-term strategy over COVID, I will, I will oppose him. Mm. Because I also get sources, he relies on move, uh, ah. go and there, I can't but scientists, Dr. Mwanje, Mwanje, they are so. They rely on I, to listen to a bad medical doctor about COVID. Mm. I listen to an international one. But it will be. Bagala kunyaga. This one cannot say the nabagamba if somebody brings that book of mind the, the, the mafia the covid mafias nababulira prize why you have considered covid as enzige mm. you have considered covid as uh, uh, chom is were fought by geno kavuma hmm. naye nga sente amirama zatutte nebagala nokuba sempijja bamugjewo bobazirye is we are defeated by Kavuma, the army, with a bomber. Not Rwamirama. Mm. Not, not Kizigi in the Prime Minister's office. This is where money makers. Okay. And that's where the Zimbabwe is going to be in Zigi. Me, I know. Mm. I have a right following this country. Yes. I'm credible. True. I'm a mass communicator. Mm -hmm. government must call us to design a communication program to tell people mm. that covid is here covid 19 is here to stay yajja tachabawo yajanga bagama yajanga kiddo yajanga kiddo mm. how do we exist with covid when you say mm. that we are going to produce a vaccine in uganda abantu bateekamu omutima ogukola ki ogulilakisinga naye kambabuuze abaganda beddira ebika byonna mm. wat about eyeddira ekika kyensenene azirya mm. eddira ekika kyensenene azirya eddira endiga agirya is edibles let us prepare our people if india india produces drugs mm. naye nabaga nti china kyeyina kuyendeya if you read my book mm -hmm. going to reproduce it nabagamba nti china yo is a dictatorship mm. there is a kingdom president wabwe is a president for life mm. in india everything what they do they depend on the election calendar okay. china esobola okukola ekibuga kyonna nekisiri mm. china yakola nesente empya Mm. ezempapula mm. ezitayiramu covid mm. yes kakati mu uganda olina okukitegeera tirembera no sente mpya always mpya eh, sikwata kusentempyatonagalaacovid eh. yes okuziwatako mala kunaaba etamale president museveni balimkutekako puresa polisi museveni alimekutekabwako puresa ate nekipolisi nakyo mukuba abantu emigo nokukolakiawo wenyininyini alime okulinya ku bodaboda educate this one educate mm. the hmm. ugandan mm. COVID is real, is there, we don't have a shortage. Kubanga abazungu nze mbeewuunya mm. nabagamba nti Abaganda bayimba mm. bwe nzijuukira ssematimba n'ekyo kwabanga abaali abazira nga lwabalera leero nga nze lulireka wanneeriire n'enywere nabulagala omuganda singisi mm. nti bwe nzijukira ssematimba n'ekikwabanga abaali abazira nga lwabalyadda COVID is destroying nations like India, COVID is destroying countries like America, mm. what about Uganda? Tell that man, a representative of the Gunaga, the Pope, mm. Queen Nebamu, Akabuka, Prime Minister of Nigeria, the Kamkwata, Police Charles, the Kamkwata, Bimuadji, Timezi, Yogira, Sematiba, Nebamu, wanga abaali abazira nga babalya ddaala era omanze lulireka wanenkubuulidde ewange hmm. waliyo bokisi za gundi konaviiro hmm. nze buli wangenda ewamagoola nzija konaviiroamanyi kubanga mmanyi nti covid tagenda kuvaawo wali wali eziyetusite don't enforce border people because you are to their income. Educate, educate them, educate the people. Don't body boda border nayo inaangalia polisi boda boda border Kuja ku polisi boda boda. Bad campaign. Call me by designing a campaign owasati agamba mukwano okubanga enkya gina ne task force ya covid anti eh, za covid mwebisogenda ah, even if Museveni appoints me mm. to be on task force, but what you put it and is misconception. You tell people mm. Museveni wejawa yatusomesa siri nze mm. ndaba I'm mm. the ninth eh, that my mother produced 11 children. That's why I, why I should believe in the family planning. If my mom was practicing family would in the But most of the work to the we were strong and I was at the same When the person came, I told him this ago, "The same is not weak. He defeated, Mustafa defeated the city. The momentary motion. Yes, I to call mais, Museveni aleta kwenye sheria, are we going to compromise for obula mukolo many people nti obozinaga ebweyaza kukyaba empologoma olina okuyiiya embuzi zo munaalyaki until the line is killed kanti bobali bakozesa museveni kyakola kyonna bakibbiramu nti does museveni believe nti with this ministry of health is discredited ngakyagirimu nga tera nakyaliwo noono omukazi nti mm. musabeni kani make any effort overhol the ministry mm. get new people in the ministry task force gyeyateekawo musabeni yateekawo task force mm. nekuŋanya omuro wera these vehicles ziriwa yagamba nti motoka muzigabire abantu ziriwa muzeeyi yakolekted by museveni n'alagira nti abantu bonna abakozi ba gavumenti emotoka muziweddi o wera are zalagawa youdontned to gavumenti role is only one god is not there but god gave us ten commandment yeah. what the government has to do mm. is to tell the public that covid is three mm -hmm. the task force is useless nabeshe abapisti okuva okuva emajenya subcounty majenya county ya chief whip nga kuliko omukuru kutika manjeri eri ya deputy chief whip kuliko omwami commissioner parliament kwe ye mukulu nanebuzaake omukulu park park ye mukulu akasagenda gakwa era kuliko omukulu bakyeokwagayana bubasanga basoma kuliko omukulu okukyekosomako sase yomukulu yoleseenyonyi kyeposoni we nga ye madamu lusi yelusi akero akuliko kyeposoni wa gavment assurance nkyaabet nambozi bateke wamu nebayisiwe agenda obanga joseph sewungu gozaga kyeposoni wa gavment account committee nduzi Vice Apostle of the Account Committee, the Honorable Nobusi Olson, Omkuru, Aitra, Omkuru Patrick Nsamba Oshere, Wamu, Nokomuluthi, Edebi, Karwanga, Chamuzi, Wamu, Nokomuluthi, Edebi, Wamu, Mutiara, Wamu, Lamele Fan, Pension Fan, Aisha Kavan, Mukuru, Tetuara, Tetuara, Tetuara, Tetuara, Tetuara, Tetuara, Tetuara, Tetuara, Tetuara, Tetuara, Tetuara, Tetuara, Tetuara, the mafia. como mafia. The mafia. nabagamba nti corona virus because the virus was manufactured this to the chinese booming economy whoever did it used the wrong apparatus scientific experiment for long time the chinese have been their people without changing leadership as learned from their, their founding father, Charlie Mao. Hmm. They move cautiously and have a high degree of discipline. They change. They also deviation from other countries. They plumber, unalipa mfachina bajakwichako kakati Argentina vamos a Venezuela. Profesa Falaz, Yanas, Wazulise, Falaz yaita wano bagamba omusisinkana nimbawulire wano nti mulamu ono kataga gwe yatwala wa pulezidenti baali abaluwa bonna gyebawandiika mensu education nga bagambye okujja gano gonna mabalo yebawandika nabaa banemwagala okunsisinkana mm. professor niyas is a black mm. ali mu america era yakompuleseriawa kakati mugamba mm. baganda uganda will pay a heavy price egundi bagamba alina the examples applied above including hiv aids refugees and lost coronavirus attacked hmm. the economies which are hard for governments. Mm. Coronavirus agenda, why am I saying It was developed to undermine China's <laughs> economic boom. Mm. When not it, where diseases start. Northern part mm. is industrialized. Okay. Buli tawano mu mawanga agafa best of the economy. kungalamisa awo. This is economically intellectual because it's not business man. It's not America. Kenya yabantu. You know, the Kenya yatuuka kato okukwata masikisa y'ebizuzaati ate basula yeeki. Kandi nkaamu. Unlike the Trump The above, including HIV, is refugees and locals, human kubiramu. Coronavirus attacked the economies which are the heart of government. instead of oh, looking at the human debt, government uh, everywhere mm. had to concentrate more on protecting the economy. More importantly, the Chinese defeated the virus without a cure. Mm. The Chinese use organizational methods which cannot be transferred to other countries affected by the outbreak. Mm. Our China, to move us forward, Okay. The Chinese, when African leaders flock to Beijing, mm. they don't know why the Chinese have actuated all this money. Mm. Because they have handled the corruption. Mm. You are marooned on an island, you are sentenced life imprisonment, you are killed. Mm. As pointed out earlier, China has operated for side hard times. Mm. At one point, China closed its borders and mm. its local industries could produce future economics. Mm. China egalia that we are competitive on the international market. Another important factor is that being the second largest economy in the whole world, mm. China <clears throat> market for goods attracts traders from many countries. Mm. Chinese nationals are also very patient and can only go to war when it's only option. China waited patiently for the peaceful return of Hong Kong after 100 years of British rule. Mr. Committee, I witnessed an interesting incident in my the mafia in Uganda who take advantage of every calamity to enrich themselves saw coronavirus outbreak as an opportunity to steal money. When President Museveni introduced tough measures, the mafia has not threatened. Borders remained open as well as the international airport. The president allowed the people to enter the country on condition that they would be quarantined for days. Mm. But for the course of accommodation and feeding during this period. So they came attracted with the mafia bank who knew they would influence the out of soldiers to take robbers into their hotels. The mafia looked at isolating Kalmatini as a source of income, and their simple calculation was $2,400 for every travel in just 14 days. Mm. Awo chafi da. Awo nyini. Zotamana awo Fedron Mourinho has got away embagamba they didn't know that by allowing their relatives to violate quarantine mm. to take the coronavirus to their homes. This was not the usual case from which they used to steal billions of money. Mm. The way they did it during the local they were invited to their homes. On the other hand, more like the baby monkeys I mm. referred to, junior immigration officials at the airport allowed travelers to enter the country at a fee, forgetting that they are also putting the lives of their families at risk. By the time the president moved in to close the borders, a lot of damage had been done. Museveni yabagamba, banambi, badwaipas, ababewe, zikula bambana. Neba anaya, batukuluwa, angabawa, mubakana, hmm. nebaleta badi baka mubile. Pay! Pay the cost! ebitwaita olukubulira ewange nina clinic ye i have my own clinic i have my own testing i will never come for you for vaccination zigaddwa mm. ekisaasi era nga genekotumba wamala asavayivinze naye nga talina buzibu bwafunye era nga muwalawe kigamba mm. muwalawe ne driva we mm. o e, bayinza okuba nga zembuyaga ezikuntaifaananyi ebyo ebituseo kubaamala alumbiddwa nabeera nga amasasi gakubiddwa How many have they been arrested? How could the general like that? tino omulaba alumbiddwa naba nga obuzibu buddewo era nga kiyamba nti muwala we ye ne driva zimbuyagezikuta mukaseera kaneeyo mulina ebintu byemukola jangu okateekeko how kan ejenomove betulaba abalina kabangali how could the general move without ngatayina kati emiboke tezajja byogera ku byenabagamba mm. eh, temugasoma ekya temusoma bukee mm. kagolo bamukubya amasasi kagolo yazafugeto kagolo emotoka jetomea geteriwa mm. bukedi bukedi kasajja b tubulire omugambo gwakagolo gwagwawa omulago gwakagolo gwagwawa nze nabagamba nawulira nga boowera mm. letas change yesu ekitulete mm. tutekewo omuntu omulamu yesu naye makutte nebita omusajja nga bano bawulira babuleese wano that is somebody asking why have they deployed without informing me did inform me when you are changing me one omusajja nemuyita nga nti olaba tunula mu omwo anyitadde mu nti gwe oyogera nani nti gwe nemugamba muzaita mali kyekyo ekisooka kiriko tubambala kitegeeza kiri mulauganda buzibu are they terrorists because every after military intelligence mm. to attack the general have you ever seen a general attack no how does a general move kuja kuja kuuma yes kati kubuuza de mugenda kudaivatinga this is a crisis politics na kuhitina nyingi interesting uh, Museveni ordered the raid of somebody kusema Muhammad ah, uh, Makare Ndaruko kusema ndio kusema Excellent. Ndio kwa yeye bali mtu wao nchi nguvu mm. ni Hitler mm. mm. how many times have I talked about Katumba Wamala here very many bali bakaba ki Katumba Wamala bingi nyo bali omogerako nawe bakubuuza ogenzi bagundi ogunda omugamba ogenda Kwa ogenda owunya nawe bakubalira masika ba Museveni Museveni can end up like Chad muzaata nafa kaliisa naafa kasiri ggwanga nafa nenemerawo ah, mpita wakuzanya gwe mpita wakuzanya ate olumba olugatta luliva ku tutude ku nsonga yegundi producer njira kusaba tukomewo tudde ku nsonga gyetabadeko soka okube katambi akatambi akulageekere muntu wanga mukuba katambi ejjangu okuba katambi temunsobola obamanyi nti ntambula na bino muntu bashiriki omuntu kulutapakuje mabega gajejjawe naagwa ntambula nijambiya ntambula neyivu enyulumu yenyundo eyo enyundo yakiwona omulwa mbala eyo enyundo si nyundo izozihamu no ate tukataddeeko mukateekeko nze sitya muzzukulu tava ku majjaja oyinza nabaga nti aligenda alitabala nti akuba amasasi ajja geekuba fe tetuzanya how geno be abaana balina abaana be bakolo kiro jëmutu ko things emboozi tuziwulidde zeezo n'okubanga era gwoba otuwulira bagenze mumukwata bageze mufatawo kakati ensibo ebeeramu ebyo hmm. bano balowooza nti katumba wamala omanye omukazibulebirekebwa eggwanga yes tujja biyitamu olekirimo kyewagamba nogamba nti pulezidenti museveni aina ekintu kyeyakoze naye wanamala kumukulembeze ku ntebe emyaka emyezi mukaaga eh. era kuba musajja nibaliwo okutegeeza naye agenda kubanywa bonna agenda bamalawo yabategedde yes gundi ah, nekolima kiveri akugamba mm. when you use the force use it once mm. agenda baddu semisinde wa kadagayi yawedde nalumba ki uyo oyo mm. muyita nti ate kadaga yawedde atya kadaga yabadde akoddewo leka naawe akyaliwo nabawandikira nembagamba in hmm. conclusion that museveni age factor a threat to the country's stability unlike the civil service where the age factor is very important mm. it is not the same case in politics when former us president bill clinton was asked about the age difference between his and John McKenzie and John did Mm. Clinton replied that what mattered are the ideas the, the two contenders had of America. Mm. And in fact, in politics, it is widely believed that leaders become more pragmatic in the old age. For example, Yoweri Museveni signed death warrants for Haji Sebirume mm. and Kasim But as he grew up in age and experience, he started extending generosity by granting a prerogative of mercy to other death row inmates, including Chris Wakasisi and Mijana Suwabutala. Omuyikira would have come out by now, but members of the palace and insisted he should remain there. Mm. There are numerous examples to illustrate this phenomenon. When leaders become corrupt, a country benefits from them. Hmm. Let us start with Italy. When the Italian economy was hit by economic crunch, Professor Napoleon, at the age of 95, was picked to fix the economy. Mm. The man who elevated China from a backward state to the second largest economy in the whole world is Deng. He was 82 years mm. old. U.S. former President Ronald Reagan ascended to power at the age of 75 and developed the U.S. military to recover from the Vietnam defeat and back to superpower status. American military had become soft targets for terrorists and they had fled from Lebanon. Hmm. In Kenya, Jomo Kenyatta took over at the age of 76 and is credited with laying a strong foundation for democratic institutions and revamping the economy. In addition, the late Julius Nyerere became pragmatic in old age. I strongly doubt whether a young Nyerere would have allowed the multipartism and the capitalism. The same applies to Kenneth Kaunda, who considered the humiliating defeat. I strongly doubt whether young Kaunda would have considered the defeat. In fact, Kaunda Yagam, uh. Ah. if I was not a Moroccan, I was going to say no. Here is a man to get a Muangu. Uh. Ah. he was removed from state, Lusaka State House on the stretcher. In Nepal, following the political upheavals that led to the abolition of the Nepalese kingdom, which lasted over 300 years, uh. a 19-year, 95-year-old statesman was picked to restore order in the country. Therefore, what matters in democratic countries is not the age, as people talk about in the leadership. One can ask, what was the intention of the framers to impose a 70-year limit in the constitution? My answer to this is that must move in. And he says, Mirundi does not understand me, but he feeds the wrong information to the president. A professor asked him, what do you benefit by killing Mirundi? He said, yes, if I kill Mirundi, Museveni will not get a bloody man like Mirundi. But am I, kill, am I killable? <laughs> I'm telling you. Immediately after the, the, the, she, Bagulis started suffering diminishing return. I'm not Katumba Wamala. Mm. This also applied to former Prime Minister Tony Blair. he gave way to Gordon Brown. Mm. The ANC in South Africa removed Mbeki from power before his term expired. And the same is likely to happen to his successor, Jacob Zuma, mm. because they do not want a successor to inherit the incumbency problems. Mm. nabaga nti ne zuma jagenda nga mbeki it mm. happened temuzenye mm. nze siri muntu profesa yabaga nemulowooza tulwanyisa muntu uyu musajja musambwa which is true lastly changing the age limit will help us this is very important mm. to those who are justling for power mm. and museveni has sent a strong woman here after tackling kadaga mm. he called a meeting of family members and told them anybody who engages in early succession musomakatako kange yero times i will not hesitate to arrest him mm. what what ugamba ati obuzi wa uganda is era musibu baba busolving atuze family meeting okay nenkoga lastly mm. changing the age limit will help us to delay the succession battle which is raging mm. remember when i almost uh, uh, split over when your mama and baba kiremud mm. that had been an anointed to succeed museveni mm. if we change this problem mm. of removing the term limit and the 75 year cap. Mm. It would create a political stability because it would be left to the president to retire or seek another term. This is why they are bringing the 70. Mm. The intention